Anong pinaglalaban mo dyan? Teka, ka na. na nagdudukdok ka pa dyan? Kain po tayo lahat dito sa, po sa Pampanga, Palit Pampanga. Nagkakamay po kami. So ito po ang buhay probinsya. Kailangan nakakamay po. Para mas masarap ang kain. Ilaga po ito. Lagang ano po ito? Lagang baka. Pan. Para si Bani. Siklat. Sige, sige, sige. Eh, kain. Sige, tayo. Tara, kain. Tayo'y... ay... Nagala yun. Sina. Lakas pa niya ah. na. Bani, sumabay ka na sa kanila. Ah, sige, sige. Sana. Kumain ka na, Bani. Sana. Ayan na. Ay, init. Init na. Summer na. Wala kang baka. Alas kayo nakarating. nagbigay nito? At Gretchen nagbigay nito? Atin ko. Sarap ng Oo. Ang amay niya atin. Biringi, biringi. Wala wala ang ibig sa sili? Akala ko pero hindi mo sili. Durog na durog. Hindi ko, hindi ko. Huwag kita doon sa... ko lang, alam ko. Yan ba, wala akong sa sili. Yung sarap, marami. Meron doon, sarap. Look, Eddie. May aso ba? Hindi po, okay na. Ba, nakaano pala, naka-live. Hindi, wala ako. Hindi niya po alam, naka-video. Hindi niya alam vlogger yung kasama niya. Yan pa. Ganito po pang kamay. This is how you will use your hand when you are eating here in the province of the Philippines. Close your five fingers. Make a claw. <clears throat> prepare food. And be like this. Madali lang po. Masarap mga mga. Ang yung the Pilipinas. At ang ko po sa inyo si Daniel. Galing, ang dami mo naman nakuha na malengke ka ba? Pakilala, pakilala kita. Pakilala. Pumunta lang dito, nakapamalengke po. Ang dalawa ng supot ng ano, ng pasupot, pa ano, pabaon. Nagpag-birthday si Daleng? Bago Ito po si Daleng po, si Daleng. Kaliwa mo kasi. Opo. Ito po si Daling po, kapitbahay po namin. Hinihingan ko po ito ng suha. Siya po yung nanunungkit po sa akin ng suha. Say hello, Daling. Sabi mo, press, ano, ano, ah, subscribe to my channel, Harley Traveling Nurse. Dali, sabihin mo, dali. Ay, Ah, sabihan mo, add me on Facebook. <laughs> Tipining, luto na kayo. Wala akong hindi akong nakatawa.